Cześć, z tej strony Jakub.pl i witam Cię już w ósmym odcinku kursu pisania questów do gry Metin 2. Dzisiaj zajmiemy się funkcjami w questach, ale najpierw yy, rozwiązanie pracy domowej. Tak wygląda najprostszy quest, który można było napisać. Jest podzielony na dwa state'y. Nie ma state'a końcowego, który blokuje jego wykonanie ale możemy w bardzo prosty sposób dopisać jeżeli masz inne rozwiązanie, lepsze lub też gorsze, które ale działa, bardzo chętnie zobaczę Twój sposób, jak poradziłeś sobie z problemem. Wystarczy, że wrzucisz y, link do takiego rozwiązania w opisie. Y, nie w opisie, tylko w komentarzu. I co mogę powiedzieć więcej? Tyle. Przechodzimy do dzisiejszego tematu. No, jak już powiedziałem, zajmiemy się dzisiaj funkcjami, wprowadzimy sobie pojęcie funkcji, dowiemy się czym są w programowaniu i w Metinlua, e, jak, są, jak wyglądają funkcje bazowe i funkcje własne, przy czym pisaniem, pisaniem funkcji własnych zajmiemy się kiedy indziej, dzisiaj skupimy się na funkcjach bazowych. No i lecimy, pojęcie funkcji, czym jest funkcja. Funkcja realizuje określone zadanie, tak, czyli no chyba nie muszę tłumaczyć wiele. Jedna funkcja dodaje, druga funkcja odejmuje. Proste jak drut. Funkcja może zwracać dane do miejsca ich wywołania. Może, ale nie musi. Może też wykonywać jakieś obliczenie, zapisywać je gdzieś i nie zwracać nic, tak? Funkcja także służy upraszczeniu programu głównego i zwiększa czytelność kodu, jeżeli mamy na przykład coś, co powtarza się 20 razy, bo jeżeli znajdziemy gdzieś potem błąd, ja będziemy to kopiować i wklejać, no to trochę lipa poprawiać w to w 20 miejscach, tak? A tak, jeżeli mamy funkcję, zmieniamy tylko w jednym miejscu, naprawiamy błąd i tyle. Na początek. Praca nad tym zagadnieniem zacząłem jakieś e, kilka dni wcześniej, przed stworzeniem tego kompletnego kursu. Mm. Mianowicie przygotowałem pewną małą e, niespodziankę, ciekawostkę, która ułatwi Ci e, przyswojenie wiedzy. Mianowicie najpierw na początek wejdź na moją stronę yahoo.pl.za.pl i przejdź do działu Download i Meti 2. W tej sekcji znajdziesz na samym dole znajdziesz plik funkcje w questach. Kliknij na pobierz. I może otwórzmy to. Teraz co to jest i z czym to się je? Jest to zestaw wszystkich funkcji, jakie są standardowo zawarte w silniku gry wraz z ich opisem zwracaną wartością, jeżeli taka istnieje, moimi propozycjami, gdzie można to zastosować, jeżeli zjedziesz na sam dół i zobaczysz legendę, masz określone kolory. Kolor zielony to oznacza, że użycie funkcji w tym wypadku ma swoje y, logiczne zastosowanie, czyli na przykład możemy zastosować y, target pos Y, w leterze, co bardzo często się robi. Mm. Kolor żółty oznacza wymóg zestawienia z inną, y, z inną funkcją. Na przykład pet summon można y, zestawić z troszeczkę innymi funkcjami w target arrive, a trochę innymi w target click i trochę innymi w logout. No ale nie będziemy się nie będziemy się tym póki co zajmować. Kolor czerwony oznacza, że użycie funkcji w tym wypadku nie ma logicznego zastosowania lub funkcja może być niesprawna, co zazwyczaj oznacza, że nie znalazłem logicznego zastosowania do tego. Chociaż jakby popatrzeć, niektóre funkcje można by spróbować użyć właśnie w wydarzeniu typu baton, można użyć pet summon albo coś, jakąś inną funkcję. Kolor czarny oznacza, że funkcja jest przestarzała, działa wadliwie lub ma zamiennik o tym samym zastosowaniu, które działa prawidłowo. I o ile dobrze pamiętam, bodajże jedna funkcja działała nieprawidłowo. Tak, jest to funkcja despon która miała w oryginale służyć do spawnowania potworów e, na dungeonach, ale testowałem, próbowałem na wiele sposobów ją uruchomić i jakoś nie chciała działać. No i jak widzicie mamy kolor e, niebieski jeszcze. Jest, e, jest chyba jedna, jedyna funkcja, która jest oznaczona tym kolorem. Jest to funkcja dSetItemGroup. Nie wiem do czego ona może służyć, próbowałem dojść po wyglądzie kodu źródłowego, ale E, nie udało mi się nic znaleźć. No i niebieskie oznacza, że funkcja nie działa, nie można było ustalić jej zastosowania, wywołania lub zwracanych parametrów. No i to by było na tyle. Polecam się zaprzyjaźnić z tą tabelką. Będzie e, bardzo przydatna na początku. Podsumujmy sobie całą zdobytą dzisiaj wiedzę, jeżeli takowa była. Wiemy co to jest funkcja, e, jak wygląda funkcja w Lua póki co znamy oczywiście pojęcie funkcji bazowej. I to właśnie były funkcje bazowe, to co dzisiaj widzieliśmy. Na funkcji, napisanie funkcji własnych musimy jeszcze trochę poczekać, jeszcze nie dzisiaj. Mamy za mało wiedzy. I od przyszłego odcinka lecimy już z materiałem ostro, kujemy na blachę wszystko jak leci, nastaw się na ciężką pracę. A ja tymczasem dziękuję za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.